Oh my god! Wow! 2,000 years later. Excellent work. <laughs> Excellent work. <laughs> <laughs> Excellent work. Excellent work. oh! what? What the fuck? no, no, no, no. गुंडा बनेगा रे तू ए, على شاطئ المطبخ نظرت بداية كثيرة मैं तो दुआ करता हूँ कहा जाए मेरे वालिद और ये मार मारो तो का खोपड़ी तोड़ साले का मार मैं अमीर हूँ मैं आपका जीना हराम कर दूँ ये तो टट्टी है मैं बगैर तू ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहाँ में पिघल गया على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة ريش مدندن كنت بدعوتك الخايسة شكله شكله मेरे दो है इधर तो दो है अंदर अंदर क्या है तो। ट्विटी को क्या